Ce soir c'est la fête, on est là tous ensemble On va bien s'amuser parce que c'est comme ça Tu vas venir sur Youtube, on va s'ambiancer de la fête, de la fête. là pour la fête, de la fête, de la fête. On est la fête, de la fête, de la fête. de la fête, de la fête. On est fête, de la fête, de la fête. Fête, de la fête, de la fête, de la fête. que la fête, que la fête. Maintenant on va s'ambiancer comme je t'ai dit tout à l'heure. Tu vas venir, on va jouer. Allez, c'est parti pour la fête. On est là pour ça. On est là pour ça. On est là pour ça. On est là pour ça là pour ça. On est là pour ça. est là pour la fête, la fête, la fête. On la fête, la fête, la fête. On là pour la fête, la fête, la fête. On est fête, la fête, la fête. On est la fête, la fête, la fête. On la fête, la fête. Là pour la fête, la fête, la fête. Que la fête, que la fête Là pour la fête, la fête, la fête La fête, la fête Mais là pour la fête, la fête, la fête, fête